سر کې خو ولس ته خصوصا دغه نوي نسل ته د ټک ټي وي مبارکي وایم او دا یو غټ ابتکار دی چې د آی سي ټي په آی سي ټي دور دی او آی سي ټي په میدان کې او ټک ټي وي منځته راغله او ولس سره ځوانانو سره هغه څوک چې زیات په دې آی سي ټي شامل دي هغوی لپاره دغه رقم ته خپرونې وړاندې کوي مونږ په سر کې چې ډیره مهمه برخه د اجتماعي دی که د دغه د انکشافي دی او که د صحت دی که د معرف دی په هر برخه کې د آی سي ټي د دې ضرورت لیدل کېږي او د دې نه بغیر نن سبا دغه کارونه ډېر په اسانۍ سره مخکې نشي تللی نو د دې لپاره مو لومړنۍ پنځه کلنه د 2013 نه تر 2022 پورې د آی سي ټي پالیسي مو جوړه کړله او د دې پالیسي د عملي کول لپاره مو بیا خپله تګلاره او د دې ستراتیژي مو ورسره په څنګ کې جوړه کړې ده چې کومې منبع ورته پکار دي او څنګه کولی شو دا په ډیر ښه شکل باندې او چې څنګه مو پلان کړی دی په هغه شکل باندې باید دغه پالیسی باید عملی کړل شي مونږ یو هدف ټاکلی دی چې 2012 کال کې 2012 کال کې باید ته د ډیجیټل افغانستان نوم باید ورکو نور دنیا چې وګوره خصوصا زموږ همسایه ملکونه د آی سی ټي په میدان کې ډیر مخکې تللی دی موږ د مخابراتو په سکتور کې خو یو خو خصوصا د معلوماتي ټکنالوژي په کې لږ ورسته پاتې یو دې ته خاص توجه کړې دی چې باید دا باید عملی کړل شي په سر کې یو ښه خبر دغه دی چې د ټولو سره شریک کما چې موږ د ډیجیټل یو کاسا په نوم باندې د بانک جهانی سره په ګټه یو پروژه مو ډیزاین کړه هغه الحمدلله اوس تصویب شوی دی او د جولای نه به دغه کال د جولای نه به عملی کیږي په دې کې د الکترونیک حکومت ادارې ټول هغه بنیادی کارونه چې دغه ټول خودلې کیږي او د څخه به موږ د الکترونیک حکومت ادارې شروع کوو او د دې الکترونیک حکومت ادارې د قانون د لپاره هم ډېر چټلې او ګامونه اخیستي دي چې باید دغه کوم قانون چې ضرور دی دا باید عملی کو د دې په څنګ کې چې کله الکتروني حکومتداري خواته څو نو دغه سایبري امنیت هم ډیر مهم دی ورسره د دې نه بغیر نشي کېدلی نو د هغې سایبري کوم ضروري قوانین چې دی هغو باندې هم کار شوی دی هغه هم په ډېر ښه پرمختګ شوی دی او غواړو چې ډېر نږدې وخت کې د ولس سره هم دغه خبر به شریکو دغه دسې ضروری قدمونه دي چې هغه د الکترون حکومت لري د سي ټي بنیاد ایښودل کیږي د دې په څنګ کې موږ د دولت لپاره یو ډیر مهم دی چې هغه ته انټرنیټ وایي یو ډیر محفوظ نیټورک باید جوړ کو چې د دولت ټول اسناد او د اړیکې ټولې باید محفوظ وي او د انټرنیټ څخه باید وصل کړی شي او بل په څنګ کې موږ غواړو چې د پرایویټ سکتور یا د خصوصي سکتور لپاره چې د هغوی د سټي په میدان کې ډیر ښه رول ادا کولی شي د دوی د لپاره امکانات برابر کړي او د غم د ډیجیټل کاسې په یو یو خاص یو برخه ده د ځوانان د لپاره د خاصو برنامې په نظر کې نیولې چې هغوی راشي ابتکارات وکړي هغوی په دې د آی سي ټي په کې کارونه وکړي خصوصا د سرمایه گذارۍ لپاره باید امکانات برابر کړو چې دا وکړي ډیر مهم ګامونه چې دي هغه مو اخیستلې شي اخیستلې دي خو د موږ سره څنګه کې باید د خصوصي سکتور څنګه په څنګه باید ولاړ شي موږ پالیسي ساز وزارت یو پالیسی پلانونه او څومره امکانات چې دي هغه به ورته برابرو نور دغه اصلي دغه عملی کارونه چې دي دا باید خصوصي سکتور باید مخکې یوسي او او او او دغه امکانات د سټي کوم چې دی دا باید برابر کړل شي انټرنیټ نن سبا یو جدي او دا یو ضرورت دی باید هر وګړی چې په دغه وخت کې ژوند کوي هغه باید انټرنیټ د لاسرسي ولري په حیث د مسول انټرنیټ د پاره مو څو قدمونه اخیستي دي په سر کې چې د موجوده څومره امکاناتو د دې څخه مو کار وکړو څنګه کولای شو د انټرنیټ هم سرعت باندې کار وکړو هم کیفیت باندې کار وکړو او نرخ ارزانه کړو په اوسنۍ حالاتو کې موږ تقریبا یو څه نرخ ارزانه کړی دی مختلف ادارات د پر مختلف نرخونه دي تقریبا عمومي 40 فیصد دغه د ډي سیل او د نور لنډلاین او چې دغه نرخونه مور غورځولې دي او ټیټ شوی دي او بل دغه ډیجیټل کاسه ته مو چې اشاره وکړه په دې کې مو غواړو چې د سیمې ټول دغه موږ څومره همسایه ملکونه دي دوی سره باید موږ وصل شو او د دوی څخه موږ خه او فراخه او ارزانه انټرنیټ باید لاسره د تیر ونه کې موږ یو سفر درلودلو ازبکستان ته ازبکستان سم یو قرارداد امضا کړلو چې موږ کولای شو ډیر په خنر باندې ازبکستان څخه انټرنیټ راوړو پاکستان څخه ایران سم خبر روان دي چې غوي باید نرخونه راوغورځوي قرغستان سره هم خبر روان دي چې هغوی څخه قراردادونه هغوی باید نرخونه راوغورځوي د چین سره هم خبر روان دي چې هغوی څخه موږ باید انټرنیټ لاس سره کړو دا د واخان کوریډور لاره دی خو دا لږ اوږدمهاله دی په دې باندې اوس کار روان دی تقریبا یو څه سروې مروې پاتې دي دا باید تکمیل کړل شي موږ په اوږدمهاله کې کوشش کوو چې د سبمرین ته باید لار پیدا کړو چابهار له طریقه کېږي ډېر ښه امکانات هم لري د هغې لپاره مو د ډیجیټل کاسا کې په داخلي څومره نیمګړتیاوې لري د دې څخه باید پوره کو او بیا اوس وخت کې زموږ تخنیکی ټیم د ایران سره خبرې کوي او ما په خپل د هندستان سفیر سره او نور څومره مربوطه ادارات ټول سره خبرې روان دي کله که چیرته موږ د سبمرین سره وصل شو بحري کیبل چې دی نو زمونږ انټرنیټ هم به سرحد ښه شي هم به نرخ راوغورځي هم به دغه دنیا کې څومره کیبل دوی سره به ډېر په اسانۍ کولی شو ښه باکیفیته انټرنیټ خلکو ته وکړو او بل د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي دا مو د خصوصي سکتور لپاره د دې امکانات برابر کړو چې دوی کولای شي په د فایبر نوري په برخه کې سرمایه ګزاري وکړي الحمدلله دغه تیره میاشت کې درې کمپنیانو جوازونه واخیستل چې دا غټ کار دی تقریبا درې سوه اتیا میلیونو ډالرو شاوخوا کې دوی سرمایه ګزاري کوي او د دې سره به یو نوع رقابت رامنځته شي چې هم به دولت ولس ته خلکو ته کمپنیان ته انټرنیټ ورکوي هم په خصوصي سکتور راشي د دوی له خوا نه راشي په دې کې هم کیفیت ښه کیږي هم نرخونه ارزانیږي او دوی دولت نشي کولای ټول افغانستان کې هر ځای ته رسیدګي وکړي کوم ځای کې دوی وړاندې شول کوم ځای کې موږ خو دغه انټرنیټ باید اصلي هدف دغه دی چې د هر ځای ته باید ورسیږي او ارزانه کړل شي موږ په نوم د اسان خدمت یو نوې اداره ایجاد کړې ده اسان خدمت یو نوی فکر دی موږ د آذربایجان ماډل دلته په افغانستان کې غواړو پیاده یې کو آذربایجان تقریبا هغوی په نوم د اسان سرویسز یو اداره جوړه کړې ده چې یو تعمیر ته لاړ شي دوی داوا کوي چې 250 نوه عامه خدمتونه ټول یو ځای نه ورته وړاندې کیږي دغه تای مراحل دومره اسانه کړی دی چې یو کس ته ورځي فرنټ ډیسک یې مخته هغه ستا ټول کارونه سیړي او ګوري او درته تای مراحل کوي نو موږ هم غواړو چې عینا همغه ماډل راوړو په افغانستان کې هغه کو نو د دې اسان خدمت ادارې په چوکاټ کې اوس وخت کې موږ غواړو چې شپږ څلوېښت نوه عامه خدمتونه ټول دغه پروسې ساده کړو او دا راوړو یو تعمیر ته یو ځای ته او بیا غواړو چې دا څومره خدمتونه دا ټول الکترونیکي وکړو د الکترونیک حکومتدارۍ الکترونیک خدمت لپاره لاره هواره کړو په دې کې مو وزارت کار امور اجتماعي سره د داخلي اتباع او د خارجي اتباع جوازونه چې ورکول کی دا مو مکمل خلاص کړي ساده کړي دي اوس ډیر په اسانۍ سره پاسپورت کې مو مکمل کار نوې سیستم ورته جوړ کړو دوی پروسې مو ساده کړلې ان شاء الله څو وخت څو وخت څو څو مو د ورسته به دغه آنلاین کیږي خلک به کولای شي عریضې آنلاین ورته هغه کی او د دې سره څنګه په عواید باندې کار روان کړی دی چې هغه راشي ټول یو ځای ته کیږي جوازونه به ټول ان شاء الله د یو چتر لاندې هغه کیږي ورکول کیږي او اوس مو ټیم په ترافیک کار کوي چې دغه سره یو ځای کې او اسانه کې او دغه ټول خدمات الکترونیکی کې او کمپیوټري خواته ولاړ شي او بل دغه تذکره الکترونیکی کار مم خلاص کړلو ولسته مو اعلان وکړلو چې موږ ماده یو خو څه سیاسي مشکلات کې دی شي هم حل شي او غواړو چې دغه تقاعد بیمه او نور څومره هغه چې دا ټول سره یو ځای کو د دې لپاره موږ غواړو په کابل کې لومړنی مرکز جوړ کو بیا څلور مراکز نور په کابل کې جوړ کو بیا زونونو ته ځو بیا ولایت ته ځو موږ غواړو اته دېرش مراکز ټول افغانستان کې وکړو او بیا دغه پلان داسې دی چې کله په هر ولایت کې هر مرکز کې خدمات را کیږي دا معلومات ټول په هغه مرکزي ډیټا سنټر چې ورته وایي معلومات دلته به ټول جمع کیږي نو دې سره هم شفافیت راځي هم ولسته خدمات ښه کېږي او او دغه معلومات به ټول کېږي که څوک غواړي چې ته اسناد ورک شول بل څه مشکل ورته پیدا شو بیا واپس راځي دلته راجع کېږي نو ډېر په اسانۍ سره د دوی خپل اسناد بیا ورته ورکول کېږي ما مخکې چې د آذربایجان د ماډل هغه وکړه هلته د خلکو رضایت تقریبا نه نوي فیصد دی نو دغه مو د باندې مو کار کړی دی او ډېر ښه پرمختګ کې لرو په کم وخت کې دغه د لومړنی مرکز په ځمکه کې څه مشکل هغه مو اوس حل کړي ان شاء الله دغه کار به ډیر زر شروع شي زما په نظر باندې دا به لومړی ځل په افغانستان کې چې دغه د جنکیانو رول یا د جنکیانو ورځ د پای سټي کې د منځل کیږي او او په اکثره دنیا کې د خويندې چې دی دا ډیر په اسانۍ سره په دې ډګر کې یا د سټي په ډګر کې خپل کارونه ډیر په چټک او ډیر په ساده او ډیر په ښه شکل باندې مخکې وړي او دا آی سی ټي داسې یو فیلډ دی او داسې ساحه دی چې دې کې به هیڅ مشکل دوی ونه ګوري نو دې ته موږ خاص توجه کړې ده خصوصا د ډیجیټل کاسا کې د خوند لپاره غواړو چې خاص ونډه ورته ورکو ظرفیت سازي یا څوک غواړي چې تجارت وکړي په دې برخه کې یا غواړي چې نور څومره امکانات ورته برابر شي دې باندې مو کارونه شروع کړي دي او خصوصا اسان خدمت کې موږ غواړو چې هغه غټه ونډه چې دغه د خدمتونو ارائه کول دا باید خوند ته ورکړل شي په آذربایجان کې کله چې مقایسه کوي یو پنځوس نه هڅه یو پنځوس خوند ته ورکړی نه هڅه دغه نور نارینه مخکې وړي اوس وخت کې موږ کوشش کوو خصوصا د رئیس جمهور خاصه یو توجه دی دی ته هغه غواړي چې خویندې باید په دې ډګر کې ډېرې مخکې ولاړې شي دا شروع ده او, او نور موږ غواړو چې په وزارت کې او د نور مخابراتي کمپنیانو کې دوی لپاره د کار زمينه برابره کو د تجارت لپاره د نور امکانات چې لري دا دا دا څومره مسولیت زموږ دی دا په ښه شکل باندې د دوی لپاره یې رایه کو او دوی هم کولی شي چې په دغه آی سي ټي بخش کې ښه مطالعه وکړي پوهنتونونو ته لاړ شي او امکانات به دولت ورته برابر کړي او دوی هم کولی شي په دې برخه کې ډېر په اسانۍ سره پرمختګ وکړي کابل کې رښتیا سره لږ ښه دی خو اراده که وګورو هلته هم د کابل نه کېدای شي زموږ خویندې د آی سي ټي په ډګر کې دوی مخکې وي ولایت زمونږ د هغه برنامو څخه دی چې کابل کې څه امکانات وي هغه باید ولایت ته ورسوو څه موده مخکې ما وختل چې زموږ ټول ولایتي زموږ مسولین چې دی هغوی سره کینو برنامه جوړو کو هغه په کابل د انټرنیټ کانټل باندې حمله وشوه یو کس مو شهید و څه زخمیانو هغه برنامه ترسره نه شوه نو اوس وخت دوی سره په ګډه کار کوو په ولایتو کې مونږ غواړو چې زمونږ دغه د آی سي ټي انسټیټیوټ د دې برخې هلته فعالې کړو زموږ د آی سی ټي کوم رئیس چې دی هغه غواړي یو خط طرحه جوړه کړي او دا طرحه بیا خپل ولسمشر ته او نور څومره مربوطه اداره ته سره شریکو زموږ د آی سی ټي انسټیټیوټ په ولایتو کې او خصوصا په زونونو کې د دې یو برخه باید دلته وي یو یو څنګه باید ولرو چې دوی په اسانۍ سره کولی شي لومړنۍ زده کړې زده کړې وکړي او بیا د کار کوم امکانات باید ورته برابر کړو